tahu saat Vanessa udah nggak ada saya menemukan juga buku diary dulu dia waktu masih kecil di rumah di rumah dedinya saya coba lihat di tumpukan album-album kecil dia waktu ketika Vanessa minta dikirim eh, foto-foto uh, kecil kan pernah sempat uh, tiga minggu sebelum dia meninggal minta foto-foto kecil dia mama tolong dong cariin foto-foto kecil kakak udah saya cariin di situ ada diarinya dia banyak ya saya baca-baca aja sampai nangis ternyata dia mau nggak ada dia mau mengenang setiap momen kehidupannya mungkin ya kan memang dari kecil tuh suka nulis diary ya memang sering nulis ada buku tulisan kecil dia yang ketika ditinggal mamanya almarhum dulu waktu kecil itu memang dia suka nulis dia itu hampir sama kayak Dedi jadi orangnya suka nulis. memang suka nulis diary maminya sangat sayang banget sama galau deh intinya itu. Oh, itu saya nggak tahu di mana, di mana ada bukunya? Mereka tuh suka ngoleksi-ngoleksi kayak barang-barang unik sih banyak banget di pernak-pernik di rumah Kapanes tapi uh, aku belum bisa kasih tahu barang-barang koleksinya tapi itu unik karena itu privasinya mereka kalau yang itu pak uh, dipakai tapi nggak dipublikasi lah intinya itu doang kalau Kapanes baju sama tas baju sama tas dia kalau setiap ke mall harus wajib beli satu baju itu biar dia kayak kalau misalnya habis dari netizen habis ngomong kasar ke dia biar dia beli baju satu aja ya kan biar dia moodnya baik lagi segala macam kalau untuk barang-barangnya Mas Bibi aku masih belum tahu itu mau diapakan kita masih dirundingkan semuanya jadi aku nggak tahu jawabannya kalau itu bener deh kita semuanya kan buat cucu yeah. jadi buat apa toh kita nggak bikin seperti itu kita orang berdonasi buat cucu kita ya kita syukuri kita alhamdulillah berarti orang sayang sama cucu kita yeah. gitu aja kita kita nggak mau lah membalas orang begini begitu toh urusannya apa kan urusan nanti yang membesarkan cucu kita kan kita bukan iya. dia. Iya, itu apa nanti yang terjadi? Siapa yang tanggung? Kan kita yang tanggung kan. Nah sekarang ada orang donasi sedikit karena sayang, karena apa? Karena merasa kehilangan dia donasi. Apa saya harus laporkan ke orang itu? Saya juga bingung. apa harus begitu maksudnya. Ini kan bukan uang masjid. Eh, laporkan, iya. laporkan. Nah, nanti kalau umpama terjadi, jangan kan nanti terjadi. Yang selama ini yang terjadi apa saya? Uh, itu saya yang nanggung kan? Enggak saya, saya tahu. Tidak ada saya. Apa saya melaporkan ini mengadu ke sini? Saya tanggung. Saya, saya dengan bijaksana aja saya pandai-pandai aja jadi kadang-kadang orang mencari apa ya mencari bagaimana India eh, persoalan-persoalan itu bisa diangkat yang yang nggak penting itu menurut saya sih iya. nggak penting nah, dalam suasana begini seharusnya dia berduka lah berprihatin lah melihat saya ya saya harus berprihatin kalau menurut saya sih. Waduh, no comment. Saya nggak tahu ya itu masalah itu. Saya nggak tahu. Saya nggak jangan tanya ke saya. Mungkin tanya aja nanti ke apa pihak eh, siapa ke pujinya ya. Saya nggak tahu sih untuk itu. Makanya itu nanti akan dibicarakan juga sih. Biarin yang penting itu kan itu semua buat galas. Eh, sedari awal ya cuman sudah rencana sama istri cuman istri kan lagi mengandung yang deket itu kan istri saya memang sahabat baik gitu makanya tak anterin ke sini itu dengan segala konsekuensi karena istri saya lagi mengandung jadi pelan-pelan pelan-pelan kemarin ini perjalanan kita juga 20 20 jam jadi banyak istirahatnya akhirnya sampai sini juga sampai sini juga ya seberapa dekat termasuk sahabatnya sahabat dekat sekali jadi Vanessa itu kalau ada apa-apa pasti sama istri saya gitu ada masalah itu pasti telepon istrinya teleponnya pasti berjam-jam berjam-jam apapun itu yang dibicarakan iya jadi dia paling tahu lah tentang Vanessa di luar sosial media yang saya lihat dari kacamata saya Vanessa adalah orang yang sangat baik sekali santun sekali dan dia orang yang selalu pengen eh, berusaha terus menjadi orang baik salah satu buktinya adalah dia itu selalu bersodakoh ketika dia eh, dapat kontrak gede itu langsung sodako dititipkan ke istri jadi dia nggak mau sampai ke blow up kita juga nggak boleh ngomong nggak boleh upload, upload gitu jadi dan caranya sangat unik sekali dia harus membelanjakan apa yang ditransfer ke kita dibelanjakan ke teman-teman dekat jadi ngelari si konco dewe karena pandemi kan banyak teman-teman yang bikin usaha banyak yang butuh support itu uangnya harus dibelanjakan ke teman-teman terdekat dulu yang ada di lingkungan kita di Jogja gitu kita belikan produk produknya habis itu diserahkan baru ke ke panti asuhan. Sejak dari awal saya sudah berdoa untuk mereka berdua semoga diberikan jalan yang dan tempat yang terbaik ya. Kemudian diberi kekuatan untuk Gala dan keluarga yang ditinggalkan. baca-baca Yasin ada orang yang foto kan begitu ya ya sebagai saya dia baca Yasin dulu selesai itu kemudian kami masih baca beberapa kali kan gitu ya dia ya, foto nggak apa-apa silakan kan ada apa niat baiknya tadi udah baca kan ada kami di situ dia mau foto silakan tapi saya uh, hanya meminta mari datang ke situ kalau mau berfoto silakan tapi berdoa ya kirimkanlah doa uh, walaupun bagaimana bagaimanapun juga ya namanya oh, orang sudah meninggal almarhum itu butuh doa ya mari sama-sama berdoa siapapun datang majelis itu terbuka kita orangnya terbuka mata dari hidung juga terus juga ada yang bilang ah ini mah alisnya dibuat-buat biar kayak mirip Sakoneta nih padahal aku sendiri kalau pergi juga suka ngalih kak mirip mirip aja emang pasti ya Setelah orang kayaknya ada ada ada kemiripan maksudnya gitu loh nggak sih menurut gua orang itu nggak pansos sih ya, saya yakin orang itu nggak pernah pansos ya kalau mirip sih enggak lah nggak begitu mirip uh, sepintas sih ya uh, sepintas sih ya ya orang kan banyak mirip nggak apa-apa kan Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.